será que tem interessante na programação de dezembro no Sesc, hein? Tem os três porquinhos, Chapazinho Vermelho, Rapunzel, tudo criancíssimo, meu Deus. Olha o seu tamanho. Nossa, pior que você tem razão. Meu Deus, tem alguma coisa de circo ali? Olha, olha, a oficina, a mostra da oficina Imaginários do Circo da Gente. Vai ter mesmo, vamos ver? Vamos! Vamos! não? Nós queremos informação. Sobre? O imaginário cerca da gente. O, a amostra? Sim. Isso. Mas não é hoje. É que dia? Dia 12 de dezembro de 2014. Ah, que horas vai começar? Às 7 horas e vai acabar às 8 e meia. Em que local vai ser? Aqui na sala de, na sala de múltiplos. Legal. Ah, vai ter um rango, né? Ó. Eu, vou. vou. Vamos. E você aí? Vem, Vem também. também.